Cet outil va être basé sur l'analyse de la fréquence cardiaque et du mouvement, puisque certaines crises, on estime 70% des crises des personnes épileptiques sont associées à une variation de la fréquence cardiaque. On sait que les patients, malheureusement, ne se souviennent que d'une crise sur deux en moyenne. Donc c'est sûr que pour nous, dans l'accompagnement et la prise en charge thérapeutique, thérapeutique, si on peut avoir euh, une meilleure euh, euh, individualisation de la fréquence exacte des crises, ça nous permet de mieux orienter la thérapeutique, mais également, comme je disais, l'accompagnement et adapter les accompagnements suivant cette fréquence de crise. Donc sur ce projet-là, on, est en collaboration actuellement avec une autre association, Aura, qui, va, qui fait d'ingénieurs spécialisés en intelligence artificielle et en objets connectés euh, qui vont nous aider à développer des algorithmes qui vont permettre ces détections. L'intérêt d'être associé à cette euh, association Aura, c'est qu'ils ont la même philosophie que nous, c'est-à-dire améliorer bien sûr la qualité de vie de patients. Ils sont associatifs, donc l'objectif n'est pas d'avoir un gain euh, sur le développement du produit, mais c'est d'avoir un produit efficace, le moins cher possible, euh, qui puisse être accessible à toutes les personnes présentant une épilepsie, et surtout sur une philosophie collaborative et open source. En parallèle de ce développement technologique, on est, comme je vous disais, assez attentif à ce que le patient soit acteur euh, de ces développements et on va également associer avec le laboratoire de psychologie euh, de Grenoble et avec euh, une neuropsychologue de notre structure qui, va être partie prenante dans le développement de cet axe-là, de vérifier l'acceptation et l'acceptabilité de ces systèmes par les patients, parce que ce serait quand même ballot si on développe un système qui serait fiable, mais que les patients au vu de l'ergonomie ou au vu de la contrainte entre guillemets que ça pourrait leur produire, ne l'utiliseront pas.